Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo correttore della Lavera, è il Cover Stick, eccolo qui. Il colore che ho io è il Se lo trovo ve lo dico, non lo troverò mai, non lo trovo proprio, eh non so neanche se c'è scritto, insomma, comunque ehm, intanto andiamo avanti la confezione è un 5,5 grammi e ho guardato sul sito della Ecco Verde e costa 3,99 euro allora forse è sotto l'etichetta il colore potrebbe essere proviamo a togliere l'etichetta vi faccio la recensione intanto vi faccio la recensione allora correttore che ho completamente finito infatti adesso arriva lo swatch correttore essendo completamente bio io gli ho dato tante possibilità ho pensato ma sì dai completamente verde mi piace appena aperto ha una puzza che è una cosa tremenda fortuna che con un paio di applicazioni eh, si vede che prende aria e quindi l'odore svanisce però resta un correttore molto duro quindi per il contorno occhi assolutamente non va bene perché è molto molto duro io andavo ad appoggiarne un po' sul palmo della mano e poi a prelevarlo con il pennello perché se andavo solo con il pennello mh, mm, non veniva su niente davvero molto duro ho pensato allora che essendo così duro poteva andare bene ehm, sulle imperfezioni ma non è così perché le imperfezioni sono calde lui è un correttore duro ma a contatto con il caldo tende subito a sciogliersi vabbè allora contorno occhi comunque sia che il mio problema principale è il contorno occhi ehm, copre bene una volta che devo stare attenta vado ad applicarlo con, eh, sulla mano vado a prelevarlo lo picchietto copre bene lo fisso con la cipria ok dopo un paio di ore è tutto segnato il contorno occhi e il prodotto è andato tutto nelle pieghe della pelle perché abbiamo detto che è duro però comunque sia durante il giorno con il caldo il calore della pelle tende a sciogliersi e cola non so come usarlo alla fine l'ho finito però durante il giorno devo andare a fare dei ritocchi molti ritocchi perché comunque sia va a segnare tantissimo il contorno occhi è un prodotto che io gli davo mh, mm, molte chance ma veramente non mi è piaciuto e boccio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 e mi raccomando anche eh, di cliccare sulla campanella che è gratis e verrete avvisati con una piccola piccola notifica ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima, ciao!